Hammaga assalomu alaykum. Hozirgi darsda sizlar bilan korona materialda sesa olamiz va <clears throat> bu materialni ustiga yana suvoq va shunga o'xshagan narsalarni qo'shib, suvoq va kraskani qo'shib chiroyli devor hosil qilamiz. Protsedural kartalar yordamida yoki oddiy map yordamida ikkita variantni ham ko'rsatib ketaman xolos. Hop, ham birinchisi hamda swap 1 degan kartani ochaman hozir. Bu mana bu dirt kartada olingan 80 nechinchidir karta edi. 88-chi karta ekan. Buni e, Photoshopda ochartirib, mana holatga olib kelib oldim. Buni hozir olib kirib, mana bu yerga turaman. Bizga kerak bo'ladi bu hali. Endi g'issi materialni oladigan bo'lsak, hozir man toza ishlatmoqchiman shunga brix ikkidan foydalanaman turib tashlaymiz base colorga shunday olamiz g'issa materialni ozroq solamiz ham bundoq qilib turaman hozir roughness karta bilan ishlayman chunki hmm, reflection glossimiz mana bu olib turib tashlaymiz toro mana sekin qilasiz roughness instance hop agar bunaqa botgan bo'lsa mana bu kartani invert qilishimiz kerak bo'ladi pastroqga tushsanglar mana bitta outputda invert degan narsa bor bitta bosib ko'ramiz shu bilan mana bunaqa brutalniy his paydo bo'lyapti buni hozir assign qilamiz bunga hop map joylashuvi yaxshi displacement va normal kartalarni olib kiramiz displacement displacementni displacement modifier yordamida beraman arena displacement mode um, nomab degan joyiga mana shuni tashlaymiz instance um, hop subdivision quality siz narsa ham bitta misol 2 santimetr 1 santimetr ham yetadi o'zi hop okey endi yana bitta karta bizda bor normal bor normalni olib kirdik maps корона, корona normal map. Normal. Har doimgidek buni bosib qo'yamiz. Aytganman teng. Va buni bump mapga tashlaymiz. Base bumpga. Bunaqa narsa hosil bo'lgandan keyin render'a bosamiz. Natijani ko'rishga. Natija ko'rayotganingizdek mana bunaqa holatda. Xo'p, endi buni ustiga suvo beradigan bo'lsak, ya'ni suvo tekst surasini beradigan bo'lsak, endi hozir mana bitta corona layer temtel bilan deymiz Corona, corona layer template, base temtel и mana bunga beramiz render bosamiz bizda hozir hech narsa o'zgargani yo'q ko'rayotgan ediki hop materialga kiritib turib mana birinchi gulaymiz. birinchi gulagan paytimizda hop mana bu displacement bunga ham ta'sir qildi. shuni inobatga olib turasizlar hop hozir displacementda o'chirmayman hech narsani o'chirmayman hop mana bu kartani bunga maska qilib beraman va mana bu suvona teksturasini sal ozgina to'g'rilaymiz. mana tilingini misol 2 marta kattalashtiraman ya'ni 2 marta ko'proq mana bunaqa joylari hosil bo'lishi uchun mana bunaqa narsa hosil bo'ldi, hozir bizada mana bu suvoni rangini sal to'qartiramiz sement rangiga aylantirish uchun mana buni nol butun o'ndan to'rtgacha olib ya'ni sal yaltiroqroq qilamiz materialni Xo'p, endi bizada mana bu displacementimiz mana bu karta ya'ni mana shu joylarda ishlamasligi uchun ya'ni mana bu oq joylarda ishlamasligi uchun ikkalovini mapsdan general hamda kompozit degan karta bor shunga beramiz layer 1 maskga o'tkazamiz buni. layer 1 mask mana buni olib tashlaymiz mana bitta bosib olib keladigan bo'lsak hop mana bitta plyus bitta bosamiz shunda layer 2 paydo bo'ladi buni layer 2 maskga beramiz hop uni normal lighten unga ham lighten beramiz hozircha yana rezinlarni o'zgartirishimiz mumkin korona kolor beraman hozir bittasiga ikkinchisiga xuddi shunaqa korona kolor beraman yana endi buni olib turib mana displacementga beradigan bo'lsak ko'rayotganinglardek mana bu korona kolor e, mana bu ikkalovi aralashgan joyda bizada mana bunaqa tekis suv hosil bo'lyapti bu narsani oldin umuman ko'rsatmagandim hozir mana ko'rsatib ketyapman hop iloji bo'lsa naqlab daftarchalarga o'zim silang bo'ladi ho'p buni yana bitta kopiya qilamiz hozir chunki bizada uchinchi sloyimiz ham bor kraskani sloyi hozir birinchi kraskani sloyini o'zini yasab olamiz kraskani o'zini hop karani bir namini nolgacha olib chiqaman yaltiroq qilaman nol emas taxminan nol butun o'ndan ikkigacha olib chiqaman namitini yoki nol butun o'ndan to'rtgacha nol butun o'ndan to'rtgacha olib chiqaman ho'p namini rangini misol qanaqadir bitta Sarık beraman masalan Önemli bunaqa qizg'ish sifat sariq hop va mana buni taxminan nol butun o'ndan uchgacha olib tushaman sal yaltirash uchun böldü bize kraska hosil bo'ldi bizada ki. endi bu kraska yana ham o'zini anaqasini ochish uchun buni ham bir anaqa yordamida bu kartani undan kichikroq qilamiz masalan ikki yarim qilamiz faylingini eniga ham bo'yiga ham shunda ham bizada anaqani ham buni ham sloyini ko'rishimiz mumkin bo'ladi olib turib man maski yulayman qaraydigan bo'lsanglar bizada ham kraska ham e, g'isht ham bu ulamot mana buni yana farqini kattalashtiraman taxminan uchgacha olib chiqaman uch uch yoki umumiy kartalarni hozir kattalashtiraman bir birgacha olib chiqaman mana bunda ham xuddi shunaqa nol tonndan besh taxminan mana bu yaqqolroq ko'rinish uchun nol tonndan besh shunda bizadan anaqa narsa hosil bo'lyapti hop ba'zi bir joylarda ham kraska ko'chgan ikkinchi joylarda ham bir suvni ustiga kraska tushib ketib qolyapti no e, bunaqa katta qo'rqinchli narsa emas hop buni yana olib tashlash uchun mana bu yana e, qilib berish kerak bo'ladi yoki mana shu kartani o'zini hozir 3-chisiga ham berib ko'raman qanaqa bo'lishini ko'rish uchun ko'rayotganlar ekan mana bu degan anaqasi yuvib ketib qoldi ya'ni suvani sloyi yuvib ketib qoldi bu narsa bo'lmasligiga ha e, to'g'ri mana kartani ulaymiz hozir bizada e, mana bu anaqada ko'rinmasligiga mana bu uchinchi sloyga mana shuni ulaymiz era esamine. Ja, am karana kolorları yakkayam davliymiz. Shunda bizada mana bunaqa narsa hosil bo'ldi. Xo'p, endi ham biz suvo bilan e, kartani orasida fark farq Hem uchun az ince to'qartiriladi bittasi. Xo'p, bu açılabilirken. bo'lar ekan. ince ozgincha biz. ekanmiz. shundan ba'zi g'isla ochilinib sal haqiqiy suvoqqa o'xshab ko'rinyapti mana endi agar xohlasanglar buni ustiga yana grafiti e, materialni ham ulasanglar bo'ladi grafitida mana bu tekstura qolaveradi ya'ni mana bu displacement qolaveradi chunki mana bu kraskani ustiga e, kraska mana bu unaqani ustida hech qanaqa unaqa suvoqqa o'xshagan holat hosil qilolmaydi suvoq yoki mana bu buyoqqa o'xshagan grafitini manimcha ko'chirib qo'ygan ham bor edi hozir topib olamiz internetda mana bunaqa karta topdim nima deb yozilganini bilmayman agar u tiger tiggermi qilib shunaqa deb yozilgan ekan yana bilmadim hop agar bu so'kish yozilgan bo'lsa olib tashlayman mana shu joydan kesib va xohlasa hop buni endi hozir yana bitta bitta material hosil qilib olamiz bu materialni qop qora qilib olamiz hech qanaqa anaqasisiz faqat shu anaqani o'zi bo'ladi buni hozir ham bu koronani to'rtinchi sloyga ulaymiz to'rtinchi sloyga ulagan paytimizda zeren ana bunaqa narsa hosil endi hozir mana bu kartani mana shu anaqaga ulab qo'yamiz mask uchga и mana bu yerda invert bosa olamiz invert shunday bizda yana anaqa narsa hosil bo'lyapti teksturamizni hop buni ozgincha cho'zsak bo'ladi buning uchun mana bu yerda map channel ikki beraman map channel ikki berganimdan keyin uvw map beraman hop boksga o'tkazaman map channel ikkiga o'tkazib qo'yaman birra bosib turib hop qaysir tomonlama misol mana buni bunaqa qilamiz bo'yiga sal toraytirib eniga kengaytiramiz yon tomonlarda proyeksiyalanmasligi uchun xohlasanglar yog'iga boshqa bitta material yasab turib bera beraversanglar bo'ladi yoki mana shu materialni o'zida ozgincha bu ishlarni olib borsanglar bo'ladi hop hozir mana bunaqa natijaga keldi bizada hop bu dars ham tushunarli va foydali degan umiddaman inshaalloh keyingi darslarda yana ko'rishguncha